Ocho días y, viven chocando va ese vehículo ahí, no con otro. Oye, va ese veces. Este el está dañado desde ayer y eso es unos tapones, increíble. ¿Y no han hecho la denuncia? No, porque no hubieran venido por aquí, ¿tú me entiendes? Ahora que hubo el accidente de la señora. Ay, sí. Estamos esperando que arreglen eso lo más pronto posible, que se pueda.